Јас сум Билјана Попеска, професор на факултет за образовни науки при Универзитет Гоце Делчев од Штип. Денеска сме овде поради еден настан кој што е во рамките на проектот Meaningfulness in Youth Sport или значајноста на младинскиот спорт во кој што универзитетот е вклучен како партнер заедно со останатите партнери кои што и самиот проект е координиран од универзитетот во Ирска. Во рамките на проектот, како што спомнаа колегите, веќе се работ, е изработен мени, односно стратегии за кои што треба да им помогнат на тренерите да работат со младински категории, бидејќи тоа е нешто што е особено важно затоа што не сите тренери имаат искуство во работа со помали деца и посебно е особено е важно за да можеме да ги привлечеме децата во спортот, меѓутоа и да останат во спортот. Од тука универзитетот е вклучен во комплетно во целиот процес на, на развој и, за, и на креирање на, на самите стратегии и понатаму самите спортски клубови, а тоа се одбекарските машкиот и женска одбекарска екипа, се вклучени во практичната примена и имплементација на овие стратегии во нивната во нивната секојдневна пракса во рамките на тренинзите. Сметаме дека ова овој приречник ќе биде многу корисен за сите тренери кои што работат со младенци, меѓутоа ќе бидат исто така корисни и за наставниците по физичко образование, бидејќи нудат принципи кои што се универзални кога станува збор за примена со младите. Денеска ќе присуствуваме на еден тренинг каде на, на одбекарските клубови, каде што ќе бидат презентирани дел од овие принципи, односно во суштина ќе видиме како тие принципи се применуваат во пракса. Добар ден, uh, my name is Tim Fletcher. I'm an associate professor at Brock University in Canada. Uh, it's a pleasure to be here at Gotze Delchev University in Stip. Uh, we are working on the Meaningfulness in Youth Sport project. um, which was developed uh, with some colleagues uh, from different countries to focus on um, looking at ways that we can reorient sport to try to focus on how children find it meaningful. Uh, what that means is that sport will hold a special place uh, in their lives, but in many sporting contexts, a lot of children find sport meaningless which leads them to drop out. And so what we're trying to do is to focus on some strategies and some principles that coaches can use in their day-to-day -day practice to revive the fun, the friendships, all of the joys that come from sports participation. Uh, and we're really interested in working with coaches and hearing what the coaches and the children think about these strategies and how they might be used for um, other audiences in other countries, um, such as the ones that we're working with as part of the project. Hello, I'm Nicola Cars. I'm a lecturer in physical education at the University of Edinburgh in Scotland. Um, we're here working as part of the Meaningfulness in Youth Sport project um, and the previous meeting was in Edinburgh and in Edinburgh we were looking at the um, the strategies that we've put together for coaches um, and looking at how they can ensure that the um, work that they do with young people is meaningful um, in the sports that they're working in. Um, so we, so far we've developed our um, strategies document. While we're here, we're, we're working on it and refining it and looking at how we can make changes to it. And then our next meeting is in Norway where we'll look at um, launching the document officially after we've shared it with our coaches again. My name is Mats Sordik from the Norwegian School of Sports Sciences, uh, where I work as an associate professor. So we will finalize the, the menu pedagogies in, in Norway in the last meeting uh, in, in May 23. And um, we have, uh, through the process, worked with um, national sports organizations from the, from the four countries. So we have floorball team from Norway, uh, we have Gaelic football from Ireland, and the volleyball team here from, from Macedonia, um, and then um, access parkour from, from Scotland. I think they will benefit from the coaches uh, trying out and experiencing with, with the many pedagogies, uh, and that will hopefully influence their experience and provide them pos more positive experience from, from the youth sport experience. Па беше доста добар предизвик, нели да се вклучиме ние како клубови, адвокатски клубови во овој проект. Па така би би посочил дека младите земат активно учество во одбојката последно време, а за разлика од, од тоа ние мораме нели да да воведуваме нови практики кои што се следат во светските одбојкарски и спортски трендови. Од тоа како да, да, да се насочуваат младите, како да се развива во, во спортот и нивното значење во општеството, бидејќи е нели многу битно и многу битно нивниот развој како тие понатаму ќе се развиваат од мали нозе па до нели до врвни спортисти развојот на на децата мора да биде а, специфично третиран. А, со овој проект а, доста нови влегува во нашиот клуб и доста практики исто така ќе заземат место. Целта на овој проект е унапредување на, на спортот во помлади категории. А, доста учесници заземаат спорт. Ние како координатори во во самиот проект изработивме некој приручник во кој што имаше доста интересни принципи кои што ги применувавме на самите тренинзи и се покажаа како доста корисни. А, мислам дека исто така добро е а, да имаме повеќе масовност во овој проект, бидејќи доста е корисен во работата со млади категории, што во нашата држава реално изостанува. А, да се покачи самото ниво на квалитетот и на работа со, со децата. Како беше одзивот на децата, како беше интересот? Одзорот беше одличен, соработката беше одлична, значи имаме некои, како што спомнав, имаме приречник со одредени вежби, кои што треба да ги преминуваме на самиот тренинг, кои што се покажаа, да речеме, некои од вежбите се покажаа како корисни, а некои како, како, како цели кои што не може да се исполнат. Па тоа ни помогна во изработка на самиот приречник, да знаеме на што треба да обрнеме повеќе внимание, <clears throat> што, што не е корисно и е веќе губење на време.